Zapa, Ibai Azalanaz, Mongiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Oindala hilebete inguru, olako beste bideotxu baten, ba, bizitzen gabizen egoeraren barri emon gendun, eta ordura arte lusatu gendu zen, ba, hainbat proposamen eta neurriren inguruko zehaztasunek ba, emon gendu zen espadozue hori ikusteko aukerari keuki, hamen itxiko zuegu lotura. Denpora honetan, egunetik egunera aldatzen dan egoeraren jarraipena egiten ibili gara eta ipatu dugu zen proposamen horretan ekiten e, ibili gara. Eta asteotan aurrera pausu batzuk be ikusi dugu esaterako barikuetako asoka, baserritar eta inguruko ekoizleen asoka berreskuratzeko aukera egonda azkeneko asteetan egiteko aukera egon da eta ez elango zalantza barik ba, posteko moduko barri bat da. Azaldu gendun moduen, badakizue udal jarduerabe be guztiz baldintzatute ikusi zala egoera honen gaitik. Osoko bilkurak eta batzorde informatiboak bertan bera geratu ziren eta edozein bilera presentzial be esan egiteko aukerarik egon. Eta azken asteetan bozeroaleen batzordearen bidez berreskuratu dugu alderdi desbardinen arteko hartu emona eta batezbe udal gobernu edo kasu honetan zuzenean alkate eta alkate ordeaga zeuki aldo guzen ba, hori ze hartu emonak. Ezin dugu esan udal jardune normalizatu danik, baina ba, gure zereginak eta funtzinoak eh, ganoraz eta patxadas betetzen segidu alizeteko salantza barik ba, aurrera pauzu positiboa tizen da hau. Horrez gain, larri aldionek honek egunetik egunera planteatzen dauz erronka eta konponbidea behar dabe egoera barriek, eta horren barruen sartzen dugu ba, urgentzi handiegaz erantzun beharreko kontu batzuk. Horren artean nagusietako bat esango gonke zalantzabarik dela merkatari, ostalari eta bestelako ba, jarduera eta establezimenduek eh, jasaten daben egoerari erantzune emotea. Mungiko udala aztertzen dabilen neurrien artean, ba, asko irabazten dabil kontsumo bonoen ideia. Ba, batez be, ja jarduera berreskuratu balko danean, herritarrak herriko dendetan konsumitzera eta erostera bideratzeko asmoz. Alan dabe, horrez gain, ezin dugu astu hori gertatu orduko, ba, gitxienez, bi hile pasako direla, eselango mugimendu barik, eta denbora tarte horretan dendari eta barrek eh, jasan behar izen da bezala ba hori, diru sarrera bako hainbat aste eta aldiz ba, gaztuek pilatzen joan direla. Orduen kontsumoa sustatzeaz gain, EH Bildutik bai uste dugu hor likidezi arazo potolo bat dauela, guk emergentzi funts bat planteetan gendun horretarako, eta diru laguntzak e, emotea merkatari eta ostalariei, baina ba, bueno, momentu solako neurrien ganeko zehaztasunik esteko gu, eta ikusi barko da horrek zetan bukatzen dauen, baina gure ustez olakoak beharrezkoak eta ganera urgenteak dire. Beste alde batetik, bi hile beteko dire osoko bilkura eta batzorde informatiborik egin barik, E, araudiaren arabera, ba, bi hilerik behin, mungialako herri baten, bi hilerik behin osoko bilkurak egin beharra dau, eta, bueno, ba, badakigu ezoiko eta salgu egoera bat e, bizitzen gabizena, baina, salantza barik, ba, marko horrek guztiz beharrezkoak dire, eh, udalak bere jardun normala ez, eteteko. Eta, uste dugu, ba, berrezkuratu behar direla. Azken asteetan, horretan ibili gara ba, udal batza osatzen dugun indar politiko desbardinek, proposamenak eta aukerak ikusten, eta badakigu udaleko teknikari eta arduradunek be, badabitzela horren buruz ba, egoera aztertzen eta alternatibak e, planteatzen. Bukatzeko, egoera honek egunetik egunera eszenario barri bat eta ba, erronka eta zailtasun barriek planteatzen dauz, eta horreri ba, urgentzi zerantzuteko beharra dau, baina ezin dugu aztu horrek behartzen gaituela ba, oso epe laburreko eh, funtzionamentu bategaz e, ibiltera. Eta, bueno, uste dugu, ja momentu dalabe bai, ba, epe ertain eta luzeko begirada bategaz lanean hasteko. Argi dau, mm, krisi honen lehengo fase honek ondorio batzuk ekarriko dauzela epe luzea gora, eta horrek aurre ikusten eta ba, horreri erantzuteko proposamenak be lantzen hasi behar gara. Guzti hori dalata, ba, esoiko egoera baten aurrean, esoiko planteamentuek eta esoiko konponbideak eh, topatu behar duguz, eta uste dugu horretarako oso positiboa izango zala alderdi desbardinen arteko markoak osatzea, ba, proposamenak eh, eztabaidatu eta adostua lizeteko batez bere politika fiskalean, zerga eta tasen diseinuari dagokionez, eta zelanez, ba, urrengo urteko aurrekontuei buruz be, berbetan hasi beharko gara. Zalantzabarik, ba, bai udalak zuzenean jasotzen dauzen diru sarrerak, zein udalkutsatik edo herrialdetik kasu honetan datozen diru sarreretan eragin handi eukiko dau bizitzen gabizen egoera honek, eta horrek gaztetako eukiko dugun dirue goitik bera baldintzatuko dau. Beraz, ba, lehentasunek eta hainbat proiektu estrategiko errebisatu beharko dire eta ikusi beharko da ze politikatan egin indar gehiago eta zeintzutara bideratu behar diren baliabideak. Gizarte zerbitzu eta politika sozialek garrantzi handi eukiko dabela argi dau eta baita be, ba, merkataritza, ostalaritza eta konsumoa edo ekonomia sustatzeko, zein enplegua sustatzeko neurri eta programak oso garrantzitsuek bihurtuko dire datorren egoera horretarako asteotan ikusi ahal dugune gaitik, esango gehunke mungiarrok orokorrean ba, maila guztietan egoera oneri buelta emoteko borondaterik onenagaz gabizela, bakotxak bere esparrutik aldauena egiten, dudabarik hori lortzeko gaitasune badekogu eta batera errezau lortuko dugu, beraz, ba, animo guzti hori eta ekin gogor.